دور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا الله شفا بيرسن وكشي هم سان بيمون اكن بزده حافظ ديگن ده شو عرض سلانه ايتب قالن ده hofiz artist degani emas hofiz hofiz lug'atda yodlovchi hadis istilohida hofiz ibn hajar aytadilar ibn hajar hofizni ta'rifida aytadilarki hofiz yuz ming hadis turuqini yoddan biladigan ham rivoyatan ham diroyatan biladigan odamga aytiladi rivoyatan degani odamlarni kim bilan kim ko'rishgan rivoyat qilish masalasida buni holati qanday buni bilish diroyatan degan nima degani o'sha hadisni fiqhini bilish unga amal qilsa bo'ladimi yo'qligini bilish hofiz oddiy odam emas masalan imom buxoriy hofiz ibn hajar asqaloniy hofiz imom zahabiy hofiz badriddin ayniy hofiz yuqorida o hofizlar ibn main hofiz ali madiniy hofiz hofizlar hofizlik u davrda ko'p edi muhtojam edi ummat hozir hofizlar juda kam hadisga ishqiboz bo'lsangiz o'qing deyish uchun o'qing monopoliya qilmaydi hech kim o'qing hadis bo'yicha bir narsaga yetib keling hadisni farqini ajratadigan bo'ling نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا